Просто типа для галочки, как бы, чтобы и помереть не страшно, и жить спокойно с чистой совестью, не зря жизнь прожил примирился с Создателем через его Сына Иисуса Христа, без всякого фанатизма, экстремизма, без всякой религиозности, и все такое, просто для себя без СМС номера телефона регистрации. Чисто свободно хочешь вступай, хочешь не вступай, а там, глядишь и помирать не надо. Такая жизнь Петька скоро будет, просто для удачи. you